逆襲暗魚原人アマゾン X 奥井川一帯で次々と謎の水死事故が相次いだ付近の人々はこの怪事件をカッパのいたずらではないかと噂し合ったこいつが奥井川のカッパの想像図ですうん目撃者の証言により作ったモンタージュかええしかしこいつはどっかで見たことあるんだがなあジュンはいこれでしょファイル607 え冴えてるねアマゾン半魚人やっぱりそうだアマゾン X アマゾン川に住むと伝えられてる海魚人ですか、うん、しかしアマゾンの怪物がどうして奥井川へ無限人だゴー君思い出しましたよ確かにこいつムー帝国にいました 秘密研究隊は奥井川の怪物の正体を確認するために現場へ急行したおいもっと後ろだ足元気をつけろよこんなもんですかもうちょっと開いてみろそれおやもうちょっと奥だ何してるんですか怪物を生け捕りにしようと思ってな怪物を生け捕りああ資格は簡単だ網を張って電気を流し苦しくなって出てきた怪物を そいつでズドンすぐ中止したまえ君たちは怪物がどんなに恐ろしいやつか知らんのかね怪物はアマゾン X かもしれないんだえアマゾン X? 牛でも一撃で倒すと言われている半魚人だほうもしそうならぜひとも生け捕りにしてな見せ物にするにはもってこいだよまったく気が狂ってるとしか思えん <laughs> 電気を流しても出てこないとこ見るとここにはいないのかもしれんな行こう アマゾンへ行くのに違いない。それに、まだ新しいですね。うん、あ洞窟だ 策通り奴らは洞窟の中に入り込みましたそうか八つ咲きにされるのも知らずにやってきよったかコウモリだよ こが奴の隠れ家かそれにしてもなぜ俺を見て逃げ出したんだろう畜生今度出てきたらただじゃおかないからな僕はもう東京へ帰りたいですあんな恐ろしい怪物はごめんですアマゾン X っていうのは本当に無限人なのかねはあいやつまりだ ムー一族にとって我々は秘密を知るグループだこれまでにも我々を抹殺するために数多くの原人たちを送り込んできたわけだろそういえば現れませんね襲うなら今がチャンスのはずだわ出てくる今に必ず出てきます出た何 やおはよう純とうとう現れなかったのね開業人うんなるべく出てこない方がいいけど怖いから <laughs> そうだねお水汲んでくるわうん気をつけろよ大丈夫きっとどっか行っちゃったのよ <laughs> なぜ襲ってこない Thank you. 姉ちゃんうん、うん、よかった。うん、やつは傷を負ってる。おい 君たちの手には負えないんだおいネスコまで怪獣取りに行くやつもいるんだぜこんなとこで生け取れりゃ安上がりってもんじゃねえかじゃあ本当のことを言いますアマゾン X は無限人なんですなんだいそりゃ北京原人よりも古い無限人だムー一族は原人たちを使って我々人類に復讐しようとしてるんだ <laughs> おおい聞いたかよ無限人の復讐だとよ <laughs> ここがおかしいんじゃねえか <laughs> なあそいつら気違いだよ <laughs> 何俺たちは真実を言ってるんだ悪いけどよおめえたち気違いを相手にしてる暇はないんだよ気違いとなんだおい電気を流せおいあよ やったあ下した

Uga, uga, uga nere. Voi te pare. Osh. Tukura. Osh, osh, osh, osh, osh. Yo, yo. Yo, yo, yo. やったぞおいやったぞやったぞあすま私は高校人類学を研究するものだがこのアマゾン X を私に預からせてくれないんじゃないよこれは金を大事な怪獣人なんだぜじゃあせめてあのこの片腕だけでもどうせよ おい行こうぜはよ皮膚に鱗がありましたねあれは反響人ではない水星の機能を後から備えたものだやはり無限人と見るべきだろう を運び去ろうとしておりますアマゾン X の麻酔薬の効き目も薄れてまいりましたムー大帝アマゾン X に天地渦巻きを使わせてくださいタイガーセブンを倒す最後のチャンスです アマゾン X よ目覚めよ逆襲の時は来た変だな赤い霧だぜ 声が聞こえたようだえ銃声いや聞こえなかったぞちょっと行ってきます 川号いやタイガーセブン <laughs> どうやらお前とお前の仲間たちの最後の時が来たようだな。 その声は消えたし大沼へ帰れ大沼はお前たちの墓場なのだしまったアマゾンックスいや 癒着したんだ驚くべき回復力 奴は何をする を背にして立つ私の攻撃を封じるつもりかこのままでは飛び込めないそうかライターの日キャンプファイヤー奴は炎が苦手なんだ ちょしっかりしろあれ僕は死んだはずなんだがな私もそうまるで夢みたいタイガーセブンが助けてくれたんだよタイガーセブンそうおいゴニーさんアマゾン X はどうした今頃のんきなこと言っちゃってまあ遅かったかいやすまんすまん <laughs> すまんじゃないよ 人類への復讐に燃える無ー性帝が送り込んだオイル原人は巨大な石油コンビナートからエネルギーを吸収して復讐への第一歩を歩み始めんとしていた一方次郎の小さな冒険からオイル原人の潜む古井戸を知ったゴーとジュンはオイル原人のヌルヌルした顔が手が足が 二人を待ち受けているとも知らずに古井戸の中へ次回「鉄人タイガーセブン」をお楽しみに